ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የፈትራ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን የሀገር ቤትና የባህር ማዶ መረጃዎችን እነሆ። ሰኔ 14 ቀን ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች ዝግ እንደሚሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። ሰኔ 14 ሀገራዊ ምርጫን በማስመልከት በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዕለቱ ዝግ ይሆናሉ፣ እሱንም ለማካካስ ቀጥሎ በሚመጣው ቅዳሜ ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል ነው ያሉት። ሰኔ 14 2013 ሁለት ነገር እንበ ፍርዳችን ዲሞክራሲን በእጃችን ችግኞችን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰኔ 14 ድምፅ ለመስጠት መራጩ ህብረተሰብ በነቂስ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ሪፖርተር ጋዜጣ ይቅርታ ይጠይቀኝ እርማት ማስተካከያ የሚያደርግ አለ። ኮርፖሬሽኑ ሪፖርተር ጋዜጣ ይቅርታ ይጠይቀኝ እርማት ማስተካከያ ያድርግ ያለው ጋዜጣው በቀን ሰኔ 2 2013 ዓ.ም ባወጣው ህትመትና የከተማ አስተዳደሩ 20 በ80 እና 40 በ60 የጋራ መኖሪያ ቤት ሊያወጣ መሆኑ ተጠቆመ በሚል ያወጣው ዘገባ ከእውነት የራቀ መሆኑ ነው። ኮርፖሬሽኑ የ20 በ80 እና 40 በ60 የጋራ መኖሪያ ቤት ዕጣ ሊያወጣ ነው ተብሎ የተዘገበው ዘገባ የሚመለከታቸው አካላት ያልሰጡት እና ከእውነት የራቀ ነው ተብሏል። ጋዜጣው ከተማ አስተዳደሩን ሆነ የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ እንዲሁም የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ለተሰራጨው ያልተረጋገጠ ዘገባ ይቅርታ መጠየቅና ማስተባበያ እንዲያወጣ ነው ኮርፖሬሽኑ ያሳሰበው። የሪፖርተር የዜና መረጃ ምንጭ ማን እንደሆነና ማን እንደሰጠው የት እንደተሰጠው ያልተገለጸ በመሆኑና የኮርፖሬሽኑ አመራሮች ምንም አይነት መረጃ እንዳልሰጡት በመግለጻቸው ከታማኝ ምንጮች አግኝተናል ብሎ መዘገቡ አግባብ ስላልሆነ የማስተካከያ የእርምት እርምጃ እንዲወስድ ብሏል ኮርፖሬሽኑ። በተጨማሪም እስከ ዛሬ ድረስ የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በቁጥር አስር ሺዎች የሚጠቀሱ ቤቶች ሲያስተላልፍ እንጂ የሚታወቀው ከሁለት ሺህ ቤቶች በላይ ተብሎ የተጠቀሰው ትክክለኛ ምንጭ ያልተነገረ መሆኑን የሚያሳይ ነው ብለዋል። ሪፖርተር ጋዜጣ ለተዘገበው ዘገባ ማስተባበያ በአስር ቀን ማስተባበያው በጋዜጣ እንዲታተም እንዲያደርግ በተሰራጨው ዘገባ የተደናበረውን ህዝብ የማረጋጋት ስራ እንዲሰራ ተጠይቀዋል። ጋዜጣው ይህን ሳያደርግ ቀርቶ ማስተባበያውን ካላወጣ ጉዳዩን ወደ ህግ ለመውሰድ እንደሚገደድ ኮርፖሬሽኑ ለጋዜጣው በላከው ደብዳቤ አሳውቋል። ዛሬ በአዲስ አበባ ከተማ 33ኛ ምስራቅ ናይል ሀገራት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ እየተካሄደ ነው። ከስብሰባው ጋር በተያያዘ የሱዳንና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በህዳሴው ግድብ ዙሪያ አስተያየት ሰጥተዋል። የኢትዮጵያ ውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስተር ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ዛሬ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከሰሞኑ ግብጽና ሱዳን ሁለተኛ ዙር የህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት በማስመልከት ኢትዮጵያ ግድቡን ግንባታ ባቀደችው ልክ ሳታካሄድ ክረምቱ ስለሚገባ ግድቡ የተባለውን ያህል ውሃ መያዝ አይችልም ሲሉ የሰጡትን ሀሳብ ውድቅ አድርገዋል። ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ ግድቡ በአሁኑ ክረምት የግድ የተባለውን የውሃ መጠን ማለትም 135 ቢሊዮን ሜትር ኪዩቢክ ውሃ ይይዛል ብለዋል። ይህም ከተሳካ ግድቡ ከመጀመሪያው ዙር ጋር ተደምሮ 18 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይይዛል ማለት ነው። ሁለቱ ተርባይኖችም ኤሌክትሪክ ያመነጫሉ ሲሉ አረጋግጠዋል። የሱዳን ውሃና መስኖ ሚኒስተር የሆኑት ፕሮፌሰር ያሲር አባስ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ግድቡን መገንባቷና ውሃን መጠቀሟን ሱዳን እንደማትቃወም ገልጸዋል። ነገር ግን ከውሃ ሙሌት ጋር እና አለቃቀቅ ጋር በተያያዘ መረጃ ልውውጥ መኖር እንዳለበት ተናግረዋል። ለዚህ ምክንያት ያሉትም ከህዳሴው ግድብ 200 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በሱዳን የሚገኘው ሮሳሬስ ግድቡን ለማስተዳደር የህዳሴው ግድብ መረጃ ያስፈልጋል፣ ያለበለዚያ በግድቡ ውሃ ለመያዝና ለመልቀቅ እንቸገራለን የሚል ነው። ግብጽ በዛሬው ስብሰባ ላይ ላይ መገኘት ሲገባት አልተገኘችም። ሚኒስተርም ሆነ ባለሙያ ወደ ስብሰባው አላከችም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ጥበቃ ምክር ቤት ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ባለችው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ዙሪያ ስብሰባ እንዲያደርግ የአረብ ሊግ ጠየቀ። የሊጉ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባደረጉት ስብሰባ ሁሉንም አካላት ፍላጎት እንዲያሳካ አስገዳይ ስምምነት ላይ መደረስ እንዳለበት አንስተዋል። የአረብ ሊግ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች በአፍሪካ ህብረት አስተባባሪነት እየተካሄደ ያለውን ድርድር አዝጋሚ ነው ሲሉ ገልጸውታል። ሚኒስትሮቹ በኳታር መዲና ዶሃ ባደረጉት ስብሰባ በአፍሪካ ህብረት ስር በአፍሪካ ህብረት ስር እየተካሄደ ያለው ድርድር አዝጋሚ በመሆኑ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት በግድቡ ዙሪያ ስብሰባ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። የሊጉ ዋና ጸሐፊ አህመድ አብዱል ጌት እንዳሉት የግብጽና የሱዳን የውሃ ደህንነት ጉዳይ የአረብ ሀገራት ደህንነት አካል መሆኑን መግባባት ላይ መደረሱን አስታውቋል። የህዳሴ ግድብን በተመለከተ የአረብ ሊግ ለሱዳንና ለግብጽ ድጋፍ እንዳለውም ዋና ጸሐፊው ገልጸዋል። የአረብ ሊግ ሀገራት የውጭ ጉ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባን አልጄሪያ እንደምታዘጋጅ ተገልጿል። ታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ አስተባባሪነት ብሔራዊ ምክር ቤት ዋና ዳይሬክተር አረጋዊ በርሄን አነጋግሯል። ዳይሬክተሩ ግብጽና ሱዳን ለተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ምክር ቤት አቤቱታ ማቅረባቸውና የአረብ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ መቀመጥ ኢትዮጵያን ጫና ውስጥ እንደማይከታት ተናግረዋል። ዋና ዳይሬክተሩ ኢትዮጵያ ከየትኛውም በኩል ለሚመጣ ዓለም አቀፍ ጫና እንደማትንበረከክ ገልጸዋል። የወቅቱ የአረብ ሊግ ዋና ጸሐፊ አህመድ አቡል ጌት ከአውሮፓውያኑ 2004 እስከ 2011 ድረስ የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ነበሩ። ከ2016 ጀምሮ የአረብ ሊግ ጸሐፊነትን የተረከቡት አቡልጌት ባለፈው መጋቢት 2021 በድጋሚ ሊጉ ዋና ጸሐፊ ሆነው መመረጣቸው ይታወሳል።